Eh sanibonani, igama lami mina nguJonathan Mbezi wakachitawuze eh umfana kaNdanduli. uNdanduli ezalwa ngoMawuta. Eh hhayi angeke ngikude ngale. Eh ubaba u ukhonti Mhlanga angeke ngisho ukuthi bese nginesikhathi eside ngimazi but ngiqale nje ukumazi ngo-2019 ikhona lapho engaqala khona ukuzwa kakhulu ngokhonta umnya umhlanga abantu bengabuza ukuthi akade ah, lo jonathan mbetsi ongakwazi ukhonta umhlanga ingane engamazi umuntu odume kangaka but it was because of the place esakhulela khona thina lapho esakhulela khona kusemakhaya emaphandleni lapho kutholwa khona ukuthi um into sibe siyazi kuphela yiradio iradio venda or neradio toyandobo izona sizibo kakhulu abantu abadumile ezimbabwe kakhulu ngesikhathi sisakhula nathi sibe siyazi abantu abafana nabo-leonard dembo osolomon skuza ondukesmalax olocama boys bathi ubani konje unicolas zacaria ibona abantu sibe siwazi kakhulu ngoba ona umusic sibe silandela kakhulu uma sesikhuluma ngama-artist asezimbabwe ayazakalayo but eh, ubaba ukhonto umhlanga eh kuthe iZimbabwe siqala nje ukuthi sifuna ukunikeza ama license ama radio nama TV eh kwaba ne eh nesikhathi eh eh sengilandela ukuthi ama TV akhona azoba yiwapi lawo and then one of the days ngathola ukuthi kune i TV okuthiwa kiyona mase ngibheka ngibona leli gama ngelesisuthu manje mina isisuthu nesivenda amanye ama-languages engagijimisa kakhulu especially esayidini lasezimbabwe and then uh, uthe sokufikile isikhathi hhayi ngaba nesihlahla ngahlangana nabanye abantu bagcina bengifaka ku-chat group eye abebekhuluma ngakhona Eh, eh, ngayo ukuthi ikiyona izovulwa kanjani kuzenza kanjani into ezinjalo hayi nami ngithe ngifika laphana ngathi eh, ngichata nabantu laphana kwatholakala ukuthi one of the days um ngihlangana nabanye abantu babekhuluma isivenda nabo especially ubaba ujohn mdawu ngiyena naye waqala ukukhuluma nami ngesivenda ku-that chat group and then from there saqala ukukhuluma isivenda and then one of the days ah, silokhu sikhuluma but sikhuluma ngamalangoji zahlukeneyo and then from there one of the days kwaba isikhathi sokuthi abanye abantu basesindebeleni baqala ukuthi ye abantu bakhuluma ama-languages lawo sishona why abantu bekhuluma isishona whatever and then we started to say ah this thing is now tribal or whatever ubaba ukhona ukuthi mhlanga ikhona lapho wangenela khona waqala ukukhuluma ukuthi this thing is not a tribal thing yinto yezimbabwe so whatever nathi saqala ukukhuluma nami bengikhuluma wabe sekuya kwi-inbox yami ethi hayi mbethi kunjani hayi mna ngiyaphila mengakwazi ukuthi nguye wabe sithi hayi mna ngukhulu cool umhlanga into ekhulu umhlanga um wathi ya and then from there wabe siqala ukuzichaza kimi ukuthi kwathini thini wade ngiyalandela ama-charts akho lapha and then from there um ngiyabona ukuthi into ozibhalayo ngiyazithanda and then i want to know much about the vendor speaking people and then uh, how they care laba abasezimbabwe kuhambe kanjani ukuthi um befike ezimbabwe whatever kwatholakala ukuthi nami i was following a lot ukuthi abantu baphume kanjani ngapha especially the thousand people basuke kanjani ngapha e-south africa until ezimbabwe khona labafika bahlala khona duze nentaba um Eh, entabeni abazifika bazinikeza amagama vele akhona nangapha eSouth Africa like odamba ochatandila near the present day towards guest house laphana ikhona la abantu bafika bahlala khona so ubaba umhlanga waqala ah, ukubusisa wathi hayi mfethu that's why ngibuza lezi zinto ngifuna ukuthi siyenze eh, i-drama uh, Eh, noma izoba idrama noma izoba ifilimu or whatever but esivenda so inceda ekwenzani lezi zinto ngizwanibhala phansi i'm writing everything down leyo oyikhulumayo and then from there kuzomela but kuzomele sihlangane and then um uh, kwafika um uh, saba i-covid yabuya nayo yagcina yenza ukuthi ezinye izinto zingahambi ngendlela ehamba e-right uh, and then from there um uh, saba sengane this year kube kufanele ngihambile kobulawayo ukuyohlangana nawo ubaba ukhonta umhlanga ngey'four zika april but angisakhonanga ukuya khona kubulawa ukuthi ngihlangane naye ngizwe inhliziyo yami idabukile mpela ukuthi sewadlwadlula emhlabeni singahlangananga but unkulunkulu ngena oyaziwo omunye nomunye umuntu umnikeze isikhathi sokuthi uzohamba nini i think that those are things that we have to look at ukuthi hhayi sibonge ukuthi unkulunkulu wasinikeza umuntu ofana naye ubaba ukhonti even though sedlulile emhlabeni kumuli yakhe ngithi condolences kuthe family nabangani bakhe bonke endaweni ezinjalo but uh, ngithemba abantu bazosala bebambene especially uh, abantu basezimbabwe or the, in, the, in this globe ngingasakhulumi ngezimbabwe kuphela because even some of the days ngengithi ngikhuluma nayo esithi ngise ngiseZambia kunezinye izinto engizenza eZambia i think yena ubefuna ukuthi umhlaba wonke ubambane sibe ngumuntu munye njengami nami ngumuntu othanda into ezinjalo njengoba sengishilo ukuthi igama lami uJonathan wakambetsi Chila Mufanda magwani magwani twi sindomphe mutuli wa 1000 nda